Ali čini mi se da je velik. Da. Sada i pogodak. Negdje Dina treba, mislim da je pogreben. Pa ne znam, je pogreben? Pa si? Barnes TTSX. Municija je zadužena za večerašnji lov. Jedan primjerak jazavca. Kako da bi onda kako šuga po ovom delu. Znači jednostavno na, ovom, terenu lovišta ono što, ono što je česta pojava je šuga kod divljači. Pre neku noć smo imali par lisica šugavi također. Nismo to imali priliku na drugim terenima da ovaj, zabeležimo. Uglavnom je bila divljač u boljoj kondiciji i zdravije, ali ovdje šugama. Od pet životinja pucanih na ovom terenu, sve su bile šugao. idemo dalje pa uživajte. Još jedna na izlazu lisice. Jednu smo ostrelili. Baš su kompletni šiljati da nisu nigdje potrošeni. Godinu, dve, dve maksimalno, Bra. Vratio se na 2-2-3 i nema greške.